Oh, there it is. Okay. Ngayon lang kami nagkaroon ng litson mga kaibigan. Papa, oh, tumabi ka muna dyan nak. Tabi ka muna dyan. Baka mamaya mataga ka. May sedent dyan, Tabi ka muna dyan kasi baka mamaya ano. Ano muna tayo ng ano. Mm -hmm. Woo! Tabi ka muna ng papaw. May kasamang dugo? Ang dami namang dugo yan. Libre. Ah, open it. Careful. Come here. Nakaubad ka pa. Eh. Ang lamig-lamig eh. Get inside. Get inside. Because it's so cold. Woo! Where is it? Ang lamig ah. Guys. Uh, December 31 dito. Bisperas ng New Year So, mamayang alas 12 pa yung Nutribena. Andiyan na yung order ni Lamami na Litson para sa New Year. Yan. Tayo lang natin. Ang oras is alas 4 ng hapon. Ah. Careful, careful. Marami-raming ano yan. Itataba yan. Marami-raming itataba guys. Eh, New Year eh. Hindi mo malamig pala eh. Careful, careful. Buksan mo, buksan mo yun. Itas mo. Papasok kayo sa bakes. Wait, sign! Malaking, ano yan. Gano'ng kalaki? Kasi laki mo. Kasi laki to. Kung ako humiga. 5 feet tall. Hindi, wow. Sige, Papa. Pwede pa kasi kumakain Kaya eh. nga, buksan, samahan mo. Okay, ah, kaya. Eh. Ayun, Kaya, kaya. Eh. Kaya, diretso mo na. Baliktad mo yung ano. Eh. Mamaya mo ng ano yung dito sa loob sa loob na. Sa loob. Wow! Buksan ng pinto doon. Sinel, stop ga, stop ano. Para naman ano si Sinel. <laughs> oh, buksan mo nga lang. Oy! Sang song baboy. Ay, wag mong ipapatong na dyan. Tatatakpan pa natin nak. Huwag mong gagalawin. Ilagay na ninyo dyan pa. Hindi ko na say. Eh. Happy, Happy New Year. Year. What you gonna say? Happy New Year. Long humite. Happy New Year. Naman yan. What you gonna say? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. What you gonna say? Happy New Year. Kumain humite. Happy New Year. What you gonna say, mama? Happy New Year. Uy, tutok naman yan. Happy New Year! Hindi, wow. Sige, come here. So, tulungan niyo si mami. Ito, ah, inano na ni mami mo dito yung ano. Hmm. Buksan yung ano, open the lights, please. Are we gonna get ready? Yeah, for No, we're not. We're Dito na, dito muna sa gilid dito. Ah, na? Okay. Uy, may patoy! Sarap kibkibe na. Buong litson. Oh my god. Nini, huwag mong pakialaman. Hindi mo lang mayroon tayong ano, may, mayroon tayong spaghetti ni Mami. Magluluto pa sila eh. Mayroon tayong uh, ano, favorite ng anak kong lutuin yung uh, ah, binagoongan. Mayroon tayong 3 large pizza dito. Yan. Mamaya na lang natin buksan kasi magluluto pa sila. Nakapagluto rin ako ng uh, ano guys, pinapaitan which is hopefully hindi maubos bago bago mag noche buena ayan buena noche mm, buena noche at isinel at ano maya kong kumain hindi nope okay balikan namin kayo mamaya sa noche buena Six and a half hours later. Okay guys, uh, magandang gabi sa ating lahat. At ito, pizza 31. Um, December 31. May countdown na to. As you guys can see. Ay, as you guys can see, ang countdown dito is 1 minute and 45 seconds. At bago ang lahat, titignan muna natin tong mga ano natin. So, yun guys. Meron tayong, ano, Chocolate! chocolate. Mommy, we only have one more minute. Yeah, it's almost done. Let me know if when, you, when it's 5, 4, 3, 2, 1, okay? At meron din tayong gi- give give ba tayo sa nap? oh, wow. Oh, <laughs> Tapos meron tayong siyempre pera daw para swerte sa bagong taon. Tapos, mga prutas, meron tayong banana, avocado, at saka orange, grapes, uh, at saka apple, yan. Meron tayong, ano to, Han? Ha, ah, mag-countdown na! Oh, lapit na. Pag, pagka ano na, pag 40 na. Si doon na muna, mag-countdown muna tayo. Tapos matamis, bilo-bilo. Meron tayong litson. Parang ako, Neil. Tayo, tayo. And we have me. Hmm. Tapos, ilapit nyo rito pag countdown na. Lumapit dito, ilapit mo dito, na. Spaghetti, pinakbet. Tapos, binagongan at kaldereta. Three, two, one, ah. ah, Piyoyar! Nag-countdown na pala eh. Ah, Piyoyar! Dapat kanina sana pa siya. Talon! 150 po. So, sige, talon-talon na. Talon-talon, talon. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Talon-talon na mga bata. Alright. Ayan. Mag-pray ka. Mag, oh, mag-video. Oh, mag-pray muna. Tapos, tuloy ko lang. Pero tayong pinapaitan. Pinapaitang baka. Yan. Happy New Year! Hmm. Tapos, Meron tayong dalawang large na pizza. Meron tayong uh, ah, kanid, uh, ah, pepperoni, at uh, mushroom. Tapos, meron tayong, ano to? Ham and pineapple. Yan. Tapos, guys, uh, tara, sabay-sabay tayo mag medya noche. Magpe-pray muna tayo. O, ah, sige na dito, kumain na muna rito. tayo. muna tayo. Ya, yeah. pumunta na kayo dito sa mga pwesto niyo. Saan ba ang pwesto niyo? Sa pwesto, saan ba ang pwesto? Okay, go to your place. Ako mag Ako mag-anuhan, mag-video. Dokahan, para makita lahat. Pau, sige na muna. Sinel, dyan ka na. Oh, wait for Baki. Come Baki, Baki. Do not do that, Baki. Ah. Just come here. Come, come, hurry up. Harap, Bagi. Harap, bebe. Mm. Okay. Okay, sige, mag-pray muna tayo. Stand up lahat. Oh, here. The video. Hey! Excuse me. Hey! Hmm. Sige, diyan ka. Mamaya na muna yan. Mag-pray muna tayo. Okay. The name, the name, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you this food that you give to us and this new year uh, we wish na more blessing to come uh, good health ng family namin at sana po ay mailayo kami sa anumang aksidente at gabayan nyo kami lagi at maraming salamat sa mga binigay nyo sa aming maraming pagkain ngayon at sana mas marami pang blessing lalo na yung health namin ganoon din yung aming uh, mga magulang, si mamang, si mama, tsaka yung aming mga kapatid na nasa Pilipinas at ang um, uh, mga aming kapatid doon sa lugar ni Mami sa Surigao. At Lord, sana po ay uh, makapasa si itong mga anak ko ng kanilang driving test, uh, road test palang araw. At ah, sana itong pagkain na to is magsilbi naming lakas at maging uh, tulong sa amin upang sa ganon ay lalo kaming maging healthy. Alright, Lord, thank you sa lahat ng blessing. Ilayo mo kami sa anumang accident lalo sa pagdadrive, lalo na sa aming trabaho. At uh, sana ay uh, lagi, laging, lagi lang kaming uh, may layo sa anumang karamdaman. Alright, in Jesus' name, Amen. Amen. Amen. Father, and Son, and Spirit. Amen. Okay, grab your phone. I will, ano, sige lang muna yung camera. At, excuse me. Can I have my knife? Pag ano ako, mag magchachap ako. No, Doon pa na lang muna, Nel. Try to go with eh. I will chop the, ano dito, food. Ate Paul, Tabi ko lang muna ito. clean one. Tabi ko lang dito. Except for the nice spoon. I-chop na muna natin. Chop-chop muna. Mommy, where's the Lagay ko lang muna dito, Papa. Baka mamaya matabing. Oh, there it is. Okay. Ngayon lang kami nagkaroon ng litson, mga kaibigan. Papa, tumabi ka muna dyan, nak. Tabi ka muna dyan. Baka mamaya mataga ka. Where's ka dyan, Tabi ka muna dyan kasi baka mamaya ano. Ano muna tayo ng ano. Mm Happy New Year! Kaya hali na kayo rito para sa ganun eh makishare na kayo sa amin. Para sa time namin nagkaroon ng handang uh, ah, litson ngayong New Year. Kaya naman, dito ka banda rito, baka mabitawan ko lang itong kutsilyo eh, madulas eh, dumerito sa'yo. Imbis na nagsasaya tayo eh. Papunta pa tayo sa hospital. <laughs> Very nice. Okay. Lutong-lutong pa, no? Lutong nga eh. Tenga, guys. Yung mm. tenga. The bell button. Mm. And click, like and subscribe, please. Yep. Kuha na lang kayo dito, ha. Ah. Chap-chapin ko na lang itong nandito. Dito, sa likod ko, ha. Ah. Happy New Year! Yan. And have a hmm. leg. Kuha na lang kayo dito, Ner. Yan. Yan o. Oh. oh. Oh my God. Tabi ka muna dyan na. Baka mamay mataga ka. It's okay, Nara. I can... No, I have to come on. Tabi ka muna ng pag... Pati pa. It's so loud. I know. Pa, you're gonna break the table. Mm, that's why I'm only uh, careful. Sure. Mm. Mm. Yan. Buwag na kayo. Alay-alay na. Mm, sige. Dito. Andyan lahat. Na naitapon man siya. Pero ano, itong skin, gunting-guntingin ko. Bilik Happy birthday, mami! Nandito na rin yung handa. Dimash, uh, Bilik Continuation. At Merry Christmas. Yan. Daming handa ni mami. Ganyan talaga yung asawa ko guys pag naghahanda pagka New Year eh. Talagang sangkatotak yan. Buti nga dumating tong dalawa naming anak na nasa Pilipinas eh. At least may kasama kaming kakain. Yan pray for Mama to go to Canada. Yeah, we will pray for Mama. And wait to Mama to come to Mamang. Hmm, sige na. Yung mga yelo na ginawa ko. Nandun sa ano na? Sa freezer. Dito sa kabila, inilipat ko. Okay. Sorry of me. Okay, kumain na, kumain na. Let's go. Teka lang hana, magugas lang ako ng kamay. Mm. Patikman mo na. Tikman. Mm, oh. Ah, mm. guys, ah, tikman natin. Yes, sir! Iwan na muna ng diet-diet ngayon. Tikim mo na. Mm. Mm. Wow! Edi wow. <laughs> nice! Kaya kaya niya. Huwag na ako kumain. A ah, bitter mash, I'll be a infused. Boom! Come on! Come Happy New on! Year. Eh. Come on! Sa maligaya, magaraw, manigong, Maligong. Bagong taon. Bagong taon. No, don't speak with your mouth is full. There's something in the mouth of Chanel. Yeah. bagong taon sa inyong lahat. Alright, guys. Kakain muna kami pagkatapos may palaro mamaya si Mame, samahan nyo kami sa continuation yan. Tara! Wow. Saan ako upuan? Ito ka. Diyan ako kay si tabi ako ng channel. Yun, litson, litson. Natin sa litson. Come on! You put the baboy. Mm. You want more? Mommy, can. Come on! Skin? Come oh, here. Mm -hmm. Bakit? Uy? Isugat ka sa labi na ano ng mangga. Eh, easy lang, easy. Mm. No, it's so sweet, mom. Mm. Gusto ko yung pinapaitan sa baho, oo. Eh, may border na. Mm -hmm. Nagkanin tayo. Mm. Either be 20. Once in a lifetime. Mm. Lagin tayo ngayon, pero mababa pa yung summer para mag... Mag ano ulit. Ah, meron pa dito. Mm. Ah, kumain ka dyan. Kaya mo ano yan, yung lumpia ni mami, oh. Lumpia Damputin nyo na lang. Mm. Lumpia ni Pau Pau. Hmm. Say hi to camera. Happy New Year to camera. Happy New Year, guys! Happy New Year! guys! Bakit where are you? Kawet! Say Happy New Year here. Papa, yung ginawa mo. Happy New Year! Say Happy New Year. <laughs> Guys, kain muna tayo. Tara, kain muna tayo. Yan. Crunchy yan. Ah. A few inches later. Alright you guys, Woo! busog na busog ako. Masira yata yung diet ko. Wala nyo ba nun? Litson at saka pinapaitan ba naman eh. Naghalo. Tapos nag-rice din. Ay nako po. Ang sarap! Ngayon, si Mami nagpla-planong magpa... Ano, magpa, magpalaro. Maglaro-laro nga lang muna. Kaya naman, samahan nyo ako. Marami pang natira halos hindi rin naman namin naubos. Hindi naman malalakas kumain itong mga bata. Ako no? Ayan, yung pinapaitan. Hindi nga, hindi nga nagalaw. Yan. Mommy, I'm hurt. What? Hmm. Bucky threw the candy at me. At my face. Pao, tumulong ka muna rito. Iabante niyo to kasi kailangan yung lamig sabi ni mami. Ano kailangan pa? Cheers! Uh, um, ah! Eh! Yan na lang. Hindi, dyan na nga nilagay ni mami mo eh. Sa bag. Mami, dito na, i-room eh. na natin. Dahil kailangan nila mesa. Yung mga yan? Oh. Mami, dahan-dahan yung kuko. Mark! Do not be the, ano, do not be the money. Honey, ito dapat sinarado mo maigi to. Pahil sarado mo muna na ito maigi. Yung isa oh. Tulalim. Baka kasi malaglag. Ah, Hindi naman natin nakain. Sinel kasi tapusin muna natin yung games natin. Magpapalaro daw si Mami. Huwag na ako ito, nagpa-vlog ako. Para ko may susang bakit magulan sa Hindi kasi nag-gigit ka. Nag-gigit na ako eh. Huwag mo muna. Woo! Clark! Ano ba naman yan? Oh my Ayan. Anyo, <laughs> anyo year na nyo. Anyo year na nyo year eh. Anong gagawin? Anong gagawin? Don't touch it. Move it. And there's a napkin on here. And there's okay. a water on the top. And who's the one who finishes, I'm gonna rip it. Okay, meron Dapat pang mic. Dapat hindi siya ma-repeat. Okay. Kung saan na rip yung paper, yung sa natutok yung baso, sa'yo na yun. Sa'yo yung premyo. Okay, sige, kayo mga na. Kayo haba, Emin na. guys ha, papalaro sila. Laro, laro, larong ano lang. Pamilya-pamilya lang. Para sa... One of my ideas to do. Sa ating channel's idea. Sa ito camera. I have no lipstick. I wanna play this game right now. Yan mo naman na. I have knowledge stick daw, sabi ni Sin. Yeah, and like isa lang time. And if you, dapat ganyan, no, don't do that! Bakit? Move away ah. Ikaw naman, napaka ah, You kulit mo. judging? You oh, judging? No, I'm, I'm lang na Yeah. Okay. No, you're judging a player. Yeah. Okay, game. Tignan natin. Okay, play na. Parang madilim dyan, Are oh, we di ba? going to rip it? No! You're not gonna rip it. Like this. So, I'll oh, ano show ba you. yung example? Example. Me first. Me first. Yeah. Okay, like this. Okay. If you don't rip it, okay? If you rip, the price is yours. Like if the kung saan yung baso na tutok, the price Tagalogin mo na kasi. That's it. Okay. So everybody's gonna do the example. Five, four, three, two, one. Go. Answer now. Uy. Mabigat mo um, siya. Yeah, this is. Oh, masyado marami. Pinano. Pinano mo eh. Just half of it. Don't do it. Hindi na lang kayo, ano-ano na lang kayahan yung ma- mabigat kayang ano dyan. Yung bowl na lang, na walang laman. It's gonna rip. Yung bowl na walang laman. It's gonna rip pa. Okay. So try it. Leave it look. Like that. Ay, baga, masyado. Okay, okay lang. Hindi matatapon yung tubig kung gano'n, hindi man siya maano. Adi, kunti lang yung ano. Kailangan... Get away! Ganyan. Kailangan talaga puno siya para hindi man siya... Ano yung malit na ball lang? Lagyan mo ng tubig. Yung ball. Ang mabigat yung ball. In the, in the table. Yung ball. Bro, hurry up! Ball. I know, right? It's so long! Ano We have a big fan. Gusto mo ba, Pai? Mag-isa. Like, right away. May two cars tayo, Mike. You're next. Go on to the, into line up with Ate Pai Pai. You're ano? next. What is that? Who's gonna do first? You. Okay, game. One, two, three, Okay, go! Careful! Oy! Kailangan marami. Okay na yan! Okay lang. Pero kailangan mapupumbi siya. Dapat hindi siya mapupumbi, ma'am. Dapat nalalasap na sa kanya to. Ha? Eh, madali lang pala yan. Oh! Oh, sa akin na to! Yay! Sige, lagyan niyo ba ang tubig? So, Gusto Lagyan natin na... Ito. Clark next. Ambi. Yeah, Clark next. I think Clark's not gonna make it. One, two, three, go! Go, Clarky! Eh? Go, Be Careful! Careful! Go, go, go, go! Careful! <laughs> Mommy's expecting. Mommy's expecting her every move. Hmm. I'm nervous. Careful. Careful. Hmm, copyrighted naman. Bakit? Okay, you have two Kit Kat. Yay! This one and this one. Yay! Okay. Next, additional. Mami, ang nasa kalaro. Ah, Irigan, mga sa kabat mga bata lang naman. Ako, pag ako pinalaro diyan, dalagang hakot yan. Hakot lahat ng mga chocolate. Your next game is yours? Yeah. What's up with your eye? With your... Yan. Here, ah, oh yeah, that's you're cute. Kukunin yung mga ano. You're cute. Okay, game. Ate Sinel. Ang laki ng premyo ni Mike kay Eminem. Ang tayo. Tapos, she's cheating. Paano naging cheat? Eh, nag I think... Shit, naglagay naman siya ng ano dun ah. Okay, Ate Sinel going to finish it. Alright. Very nice. Eh, isa lang. Ikaw na, te. Kasama pa yata yun. Oh, yeah. kasama pa yun. Oh, wait, is this game? You win. You win. Okay. The next game is win. Harry Potter. Me too. Yeah. Me too. Okay. Oh, hindi ako magalaro. Oh, oh Si, ano rin, si Baki next. Next is Baki. Go na, Baki. Ano Baki, go. Go, next. Go, Tati Papaw. No, go tato to papa. mo, si Baki muna. Hayaan mo si ano Baki. Ano, go here, Baki. Go, Baki, go. Careful, ha. Ah. Be careful, baby, go. Tulungan mo, tulungan mo. Tulungan mo. Just like that. Okay. That happens sa Tiwapaw. Oh my God. Oh my God. Ay, touch it. Huwag mong gagawin. Oh, wala. Wala kang premyo. Diyos ko Wala kang premyo, Pawpaw. Wala. Talo. Talo. Ba okay huwag niyong lalagyan hanggang sa maubos yun ah. Hindi si Miss Sorry, second game. Second game ba tayo? Put it in the table. Put it in the table. Huwag ka na sa tupay. Tapos panyo. Eh. Dumami guys ah. Antay. Wow! Antay. Give me that. Ba't ang dami naman na dyan? Ano yan, aanohin mo yung mata. Ayan si Chinil. Blindfold ni Chinil. Parang namang ano to. Parang great Blindfold. So yung sandok-sandok. Yeah, you guys have a three times to do it. Like this, like oh, blindfold. Ato na. You guys have a just three times to do it, okay? Right. Three times. One to do it first. Put it back. Put it back. One to do it first. Unahin muna si Ate Papaw. Kasi wala siyang premyo kanina. do first! Oh, do first. Oh. Huwag yung malaki. Video mo pa. Kasi ito yung premyo natin sa ano. Premyo natin doon sa ah. may lobo. Sa may Okay. balon sa pag-iihipan. Thank ah. you now. O muna, mauna si Clark. Okay, game. Sino umutot? <laughs> Pati ba naman yung Paulina? Ay, grabe ka naman, nak. Dalaga mong tao, utot ka. I lang like farm. I don't know. Someone's okay, go. Um, game, game, game. Okay. One. Wait, hold. One, one two, three. You go just three times. Fast and go. more time. Both go. One, one more time. Don't no, touch don't touch it. Go! Pick it up! We already Ibigay mo na sa kanya yung kanya ano. Give me na! You na! Ikaw na! Clark, mo na! Get your you, prize! Take your prize! <laughs> Oh. take your prize! Next, Ate Sinel! There! Here's the ano, the candy. Yeah. The candy, okay? Yeah. Okay, so Only go. one hand. just three, three times. And boom! Uy! Uy! Oy! Oy! It's a lot! One! It's a lot! That's a lot! Oh! Oh, next! Si oh Mami next! Mami next! Si Mami! Mm, Mami next! Mami, oh! Bakit? Do you wanna go join with them? Uh, why you keep watching that? Oh, ah, go! Oh, Mami, Mami, Mami, Mami, Mami! Mami, Mami, Mami! Fred, no! Let no. us leave, Putek. Lagmaob! mob. Wow. Ano? Ang dami yan. Ha! Ang dami Dami mo! Niloloko niya lang ako eh. Ang dami mo! I'm gonna eat mommy and I wanna do that again! No? Ang late naman kasi ng sandok, wala bang mas malaki? Oh, next, next! Ako naman, ako naman! Yes. Ako naman. Game! Go! That's yours, ma'am! After you clock, ah, you already Yeah. done. Si Ate pa, at Ate Pao, and then you. gonna start the game! Oh, oh after, after, after the done, you, you again. Okay? Go! Okay, go! Ah. Halo, halo, halo! Go! One, two, three, go! Kataga! Bukachi! This one. piraso. Disappointed? Ang dami ng kiso na. Ako na nga. Ah, si Ate Kapar. Si Mama ah, ano ah. pa. Si Mama. Ano ba? Ako na huli. Ako na huli. Go, si Papa. Neng. Eh. Ibibigay niya rin yan kay Laklan. Wow. Bigay niya kay Papa Sandok. Saan? Oh, yan. Oh, don't hold it pa. One, two, three, go. You You know? <laughs> That's so much shade. Yo! Yuck! Ang dami! Grabe! Kung konti naman na sa ko, <laughs> magaan na eh. Ang dami! The secret is... is... Oh! Ah! Ah! Ang daya! You're cheating, bro! That's it! Oh! <laughs> Ang daya! Ang talaga ang sarap. May tinago na sila. Ganun talaga ang sandukan dyan. Hindi pwedeng madaya dyan. Ah, next. Sino ba? Ate Papaw. Oh. It's my turn. Kami na. Si Ate Papaw Ate Papaw, oh, after Ate Papaw, bake eh, yo. Bidong five. Ate Papaw oh, After Ate Papaw, yo. Is No, he wanna talk to, I mean, he wants the mic. She wants the mic. Okay, bigay mo sa may ah! mic para siya magsalita. Okay, patay ko na siya eh. Speak! Next Ate Papaw. Game ako niya. Next, aking pawpaw. Where's the sandok? Next. Eh, eh, ibigay niyo sa kamay. Next! Ano next? Game! I think, ah! hey! Lagi mo yun dyan! Alam na siya ng game! Hmm. <laughs> Hoy! Ako! Nasandok mo na! Baki is next. Si Baki nagsisigaw na. Okay, go. You're Baki! Huwag nyo nang, huwag nyo nang i-blindfold. Honey, ugasan mo muna yung kamay. Ugasan mo yung kamay. Ang daming chocolate sa kamay. Huwag nyo muna i-blindfold si Baki. Hayaan mo nang sumandok. Next game naman tayo. Andi, yeah. teka, si Baki muna. Si Baki ako eh. Baki, Baki. Come on, Baki. Our contestants walked through the gates, which is an imaginary. So the game is called... Um, Share the camera. the game? Alright, so... Oh yeah. Whoa, my... <laughs> oh my God. Luto, luto ba? oh, ah, okay, bakit, okay, okay, okay. Okay, okay, game, game. Huwag mo nang i-blind fold. Hindi na nga makasandok yan eh. Oh, okay, go. okay, game. Hold it. Okay, put here, put here. Okay. Ayan mo, Clark, ah. Like that. Okay, go. Oh, one more. One more. Oh, that's enough. That's enough, that's enough. Yay! Oh, good shot, good shot. Chocolate. Chocolate. Next game, oh, next game. Yung balo, yung lobo, te. Lobo, tapos, ano yung... Ako kampi-kampi. Yung ano, lobo, lobo pa ng baso. Meron ba? Meron ba daw, ano, isang game? Yeah, may isang Lobo, lobo. Woo! Ah, nandito pa pala yung ano, ano ba ito, tatagay? Oo. Paunahan na, ah. kampi kong sila. Hindi, ba't halo-halo na itong ano? Kanino ba yan? Wala? Martini guys. Oh, martini. Shot tayo ng martini. Martini mga kaibigan. Martini, martini. Ate, small or big? Yan. So, una mo na maglalaban si Bright at si Sinel. Ah, sige, game nyo, baso. Sir, like this up tayo dalawa naman. Yeah. At papakita natin. We're gonna explain what we're doing. Like this? Like this. This game is called Balloon Baso. Okay, game. So you blow a balloon. Nasaan ang prize? Then you Oh, talo na sana yun. We're just explaining. Ganon. Oh, explaining. Tapos, ibabalik na ganon. Dapat may timer. Oh, may timer. May timer. 20 minutes. Tapos pagtapos babalik pa, tapos gagan ulit. 4, 5. May timer, timer. Oh, okay, game. Si ma, si ano mami? Ang premyo, dalawang chocolate. Oh. Ano? Um, nabukasan mo. Mami, tawag doon. Men. And then, <laughs> timer mo muna ako. Kasi Sino yung pinakamabilis? Ano okay, timer na. Start now. Okay. Start now. The game is... The Go! Go! Go! Give me the ball! Stop pushing. Hold on. Wait, cause the, the timer, the timer, Clark, it's, the timer is the ano. Nando na talaga sa loob. Sa loob. 30 minutes, 30 seconds na, di ba? Go! Hindi, it's stopwatch ko. Sino yung pinakamabilis? Ay, do not, do not do that. Ay, no, stopwatch. Okay. Papabalik, tapos na ganun. Okay, game. Sin, sino mabilis sa team? Sino dito kasi nasa kami tayo? Malis ka dyan ng paypay. Hindi! Doon kayo! We're team! They're team! Sige! Ay, dami mo na si Mami. Bilisan mo na. 3, 2, 1, go! Hmm. No! Pag mo nalaglag, dapat ano ulitong? <laughs> Hindi na pwede! You're not! Hmm. Oh, ay, wala. Wala, wala, ulit, ulit. Mabagal. Ang hirap kaya. 20 minutes. talagang ulitin. Sige pa, wag mo munang alisin, Paypay, hanggat matapos. Wag mong anuhin. Ay, wala. Mabil... Ay, wala. Hmm. Hindi, bakit, bakit, practicing. Paano siya mabasok ko? Ay, paano siya aakyat? Try nga po, try. This is so... Pabalik-balik na lang si siya. <laughs> so up! Come on. Blow Mami. bigger. Yay! Si Mami nga na ano niya, yeah! mabilisan eh. Oh, see? Nabibigatan. Hindi dapat ganun isa-isa na lang mula dito mula doon. Oo. Oh. Ah. Ganito na lang ang ano pala? Ganito. Oh. Nakuha mo lang. Nakuha niya ng gantong oras. Ganito, ganito. Alis dyan. From there, dalhin dito. Ganun na lang. Paano? Mula dito, dalhin dito. Ayun. Dalhin dito. Pag ganun. Parang ganyan lang. Oh. Yan. Yeah, man. Anyone Yan. eat it? Yan. Mula doon, daling dito, isa-isa. Ganun na lang. Kasi hindi nyo naman may ano. Dagdagan nyo na para marami eh. Lima, lima. Sinel, huwag mamaya. Si Sinel muna, si Sinel na. Sinang next, next. Oh, Sinel na. Where's my phone? Where's my phone? Who's that? Do it, do it. All of them put in that. Oh. Okay, Gabe. Do not, do not put the thing in there, ah. Kasi Nag, ang, no, no, hindi dito si Nel. Diretso mo doon. Hmm? Diretso doon, no. Doon! Hmm? Put it there. Oh. Oh, mas maganda pag tumayo. Hmm. Go, stop po siya ba? So where? Wait. Oh, go na Nel. Okay, this is a hard time. Okay. Oh, yeah, When is the start yeah, game begin? The game starts begin already now. Okay. Isa-isa lang, nila. Ah. Baka di mo makaya. Ting, ting, ting, ting, ting. Bilisan ng oras. That's okay, Nel. Yan, Nel. Careful. Ah! Nel! Tapos ka dyan, Clark, ah. Nalaglag isa si Nel. Nalaglag isa si Nel. Pag may nalaglag na isa, paso. 36, 30 seconds. Bilisan mo, Nel. Hurry up! Nagble-double pa kasi. <laughs> See? See? Just ano, in case you need me. See? We are 47, How many? 47. Ilan? 47, 47. Yan, si Pai Pai ulit. 47, 47. Oh, really? Oh. 47 minutes? Oh, 47 seconds. Um, yeah, second. Seconds. Oh, sin oh 47 7 kami ah. Sino manalo sa 47 7 47? Oh, mami. Sino manalo ng team? The game. Go. Paano din go? Mababa, siyempre. Oh, Uy, magbawakan! No, that's the balloon she's holding. No, she's not. She's holding the thing. She's holding the thing. Yeah, bro! Ay! <laughs> Hala! Ay, mabilis sila. Ay, wala na! Talo na tayo! Ay, nakuha ang tiknek. Eh. Ginawa ka ni Pepe Madayo! Hindi. Layo pa ipaon eh. Sa isa kasi. Ano isa-isa kasi mas mamaganda. <laughs> Sino kasi nagmamadali ka? Alright. Pwede mo ako try ulit? Sinisip. Ah! Alright, panalo! No! The winner is... Mami! Okay, continue nyo na lang yan. Sige tayo, Mami. At mga kaibigan, so paano, no? Nag-enjoy itong mga bata. Continue lang yung games. Kaya naman, na uh, Happy New Year sa lahat! Si Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year! Happy New Year! sa muli! Happy New Year! So scary! si Happy New Year! Happy New Year! Si Happy Si Happy New Year. Say Happy New Year. Happy New Year. Bye-bye guys. Ah, uh, kita-kita tayo bukas. Magsisimba kami. Magsimba-simba rin tayo pag may time. Alam. Bago-bago. Bago-bago pag may time. Okay. Peace up. Peace up. Happy New Year. Bye. Peace Lakay Pinoy Tracker